Nice. What? Go away, go away, plant. Okay. 中路窗口一狙，中路窗口一狙。 来，千多了给个绝来，兄弟，亏千多。 肯定打！哎，快快结束算球了，对面都没人了，跑球子了。Yes，这边这有挂呀。咋了？说我是挂？ 谁说你了？哎呦，这就是挂的水平吗？二楼一个，二楼一个，打了没？二楼有一个，来。